Sot është dita Ju mund ta ndjeni emocionin maksimum Këtu në këtë vend të mbushu plot Në stadiumin Uindon Tifozët e zjarrtë kanë udhëtuar me kilometra për këtë moment Të tjerët janë mbledhur së bashku Të gjithë janë në pritje të një ndeshje që do të mbetet për gjithmonë në historinë e galarit Sfiduesi i famshëm kundër kampionit të pamposhtur Rajoni po gumëzhin nga ngjarjet që rrethojnë kampionin majë stadiumit Hamelok. Hej, Leon! Dhe imagjinata e të gjithëve është ndezur nga veprimet e heroit të sfiduesit, i cili u ngrit për të luftuar Eternatusin. Pra, sot ne po i vëmë vetes pyetjen e rëndësishme. A ka ky sfidues atë që duhet për të mposhtur përfundimisht serinë magjike të fitoreve të Leonit? Ioannis, se si turma e lundën të regon njësimin e tyre, është sfiduesin që mundi e të matusin. E tani do të dalë në fushë ai që është fituesi i Kupës së Kampionatit Galar. Ai është trajneri më i madh i gjithë Galarit. Kampioni i pamposhtur është Leoni! është koha për kampionat! Ja ku është! Unë nuk mundem. Mami! Ha, po më thërret mami? Unë nuk kam asnjë fëmijë. Të paktën jam e sigurt që nuk kam fëmijë që e flakin tutje dashurinë time. Sa sjellje e shëmtuar. Do të hap këtë mjet përfundimtar dhe do marr Pokemonin që më pas do jetë e imja. Nekrozma gjithashtu. do jetë e imja. Të lutem, ndalo! Nebi! Njerëzit duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin, mami. Për këtë arsye jam këtu. Që t'ia tregoj asaj gjithashtu. E di se çfarë duhet të bëj që të shpëtoj Nebin. Nebi, të lutem, më ço kudo që mamaja ime të jetë. Ne duam që të mbrojmë Lolën, por ajo dëshiron të kapë Nekrozmën, vetëm që në këtë mënyrë ajo të mbrojë Lolën. Është hapësira përfundimtare. Mami! Ja ku jam! Vajza ime vrapo menjëherë. Ajo gjë është një përbindësh. Ajo që ia ka emrin Nekrozma. Në momentin që u zgjua, ajo fluturoi me tërbim. E shkatërroi gjithçka vetëm në një çast. Mami! Më duhet të rimarr fuqinë e Pokemonit legjendar dhe ta dërgoj përsëri në atë mjet. Çdo gjë e bukur duhet të qëndrojë kështu përgjithmonë. Rinia mund të jetë e bukur, por nuk është gjithçka në këtë jetë. Çdo gjë ndryshon. Unë do ta bëja këtë botë të pandryshueshme dhe të përtejshme. Kjo botë përfundimisht do të arrijë në pikën pa kthim. Pokemonët nuk do të ekzistojnë më. Edhe mund të ndodhë. Por kjo nuk do të thotë se është e vërtetë. Kalosi është i bukur për tani. Nuk e duroj dot faktin që bota do të bëhet edhe më e shëmtuar. Në fakt, unë nuk pres që ju do të më kuptoni ndonjëherë se si unë ndihem tani. Qëllimi fillestar i kësaj pajisje ishte të jepte jetë, jo të merrte jetë. Nuk ka mbetur shumë energji, por ka mjaftueshëm mundësi për ta përdorur një herë. Unë do t'ju jap juve jetën e përtejshme, Unë do t'ju jap dhimbjen e pritjes së pafundme që më në fund të ndërtohet një botë vërtet e bukur. Të gjithë në rajonin e Kalosit janë të tronditur nga lajmet e fundit. Kështu që sot do të doja të ndaja një moment me Lisandër nga një kohë tjetër. Trajnerët e Pokemonëve, dëgjoni mirë. E ardhmja nuk është e vendosur, Nuk mund të jesh i sigurt se çdo ditë do të jetë si ajo e mëparshmja. Ju keni potencialin që ta ndryshoni botën. Ndihmoni për të ndërtuar një të nesërme më të ndritshme. Lamtumirë. Unë kam pritur shumë gjatë. Kam qëndruar në heshtje që asnjëri të mos mundte të bashkohet për atë që kam planifikuar. E vërteta është kjo. Unë nuk mund të bëhesha hero dhe të merrja vetë Pokemonin legjendar. kështu që gjeta dikë për atë qëllim. Një djalë ndryshe nga të tjerët që nuk dinte asgjë përveç Pokemonit. Që nga ai moment, unë i ofrova atij gjithçka që i nevojitej për t'u bërë heroi i legjendës dhe mbreti i grupit plazma. E inkurajova N-në që të ndiqte idealet në mënyrë që zemra e tij të digjej nga dëshira për të përmirësuar botën. dhe pastaj ne mund të shikonim mendjet e njerëzve. Hej, çfarë është duke ndodhur atje? Unë nuk e di, por le ta shohim. Zonja dhe zotërinj, faliminderit për vëmendjen tuaj. Dua të flisja me të gjithë ju. për çlirimin e të gjithë Pokemonëve. Pokemonët janë qenje të gjalla nga të cilat ne njerëzit kemi shumë për të mësuar. Tani, çfarë përgjegjësie kemi ne ndaj këtyre Pokemonëve kaq të mrekullueshëm? Pra kështu është, ne duhet të çlirojmë Pokemonët. Vetëm atëherë njerëzit dhe Pokemonët do të jenë gjithmonë të barabartë. Unë e vura atë në provë. A mund të jetë ai heroi që të zgjojë Pokemonin legjendar? Ne përgatitëm një kështjellë për mbretin tonë që të përfaqësonte trashëgiminë e Pokemonëve. Është një simbol, do të thotë që Unova do të ndryshojë. Volkarona! Getsis është një gënjeshtar, çlirimi që po flisni është thjesht një vjedhje e Pokemonëve nga njerëzit. Ai të ka mashtruar, ai i ka mashtruar të gjithë! Tani, trajneri më i fort nga të gjithë, i shoqeruar nga Pokemoni i tij legjendar, ka luftuar me kampionin dhe ka fituar. Ju lutem, mos i ndani njerëzit nga Pokemonët! Ju përgjërohem! Harroje fatin tënd dhe ndiq gjithmonë zemrën, sepse shpirti yt është i mirë, i pastër dhe i pafajshëm. Dhe nuk ka asgjë më të bukur dhe më të frikshme sesa pafajësia. është koha. Po, kam pritur kaq shumë gjatë, por ato ditë të dhimshme kanë marrë fund tashmë, plani im perfekt është pothuajse i përfunduar, grupi Plazma do të përhapet dhe do të çlirojë çdo Pokemon të vetëm nga çdo person i vetëm, dhe më pas do t'i lëshojë të gjithë në botë në mënyrë që ta sundojë atë plotësisht. Ah, po, paske marrë gurin e shndritshëm. Nëse vërtet dëshiron ta mbash botën ashtu siç është, duhet të luftosh mbretin tonë. Shko përpara. Zbulo nëse ke atë që të duhet për të qenë një hero. Shko tani! Unë do të bëhem një trajner Pokemonësh. Shumë mirë! Ai djali ishte sfidues i vështirë, por kur gjërat janë seriozisht, janë seriozisht. Pyes veten nëse ai mund ta mposhtë babanë tim. Më vjen keq, por sapo shkova atje. Eja tani, le të shkojmë. Ai Lori Ace. Po. Unë do të jem kampion. Pra eja, le të dyluftojmë. Ju nuk do të shpëtoni me kaq. Ndoshta nuk do të jem kurrë i denjë për të mposhtur tim atë. Hej, prit një sekundë. Hej, mos e nisni festën pa mua. Hmm. A mos vallë je ai djaloshi i cili u largua duke qarë? A mendon se je i fortë tani? Unë jam këtu për një hakmarrje. Prerja e errësirës. Pra ti ardhe për mua. Të falënderoj për këtë. Meqenëse je e sjellshme, do të të jap diçka që kam mbajtur pikërisht për këtë rast. Shiko atje. Piktura tregon përralla të transmetuara nga paraardhësit e mi, drakonitët. Dhe tani ka ardhur koha që t'jua përcjell atë. Mijëra vite më parë, një meteor i madh goditi sipërfaqen e planetit dhe toka u shkatërrua. Energjia natyrore e hedhur poshtë Hoenn. Ishin të etur për atë burim fuqie. Dy Pokemonët legjendar Kyagore përfundimtar dhe Groudon përfundimtar. Njerëzit e mi, vetëm shikonin fatkeqësi mbi fatkeqësi, madje duke u përfshirë në të. Kështu që ata bënë një urim për shpëtim, që të shfaqej Rayquaza, Pokemoni legjendar, i veshur me dritë smaragdi. Ky urim ishte në gjendje që të bashkonte njerëzit dhe Pokemonët, duke i mundësuar Pokemonit legjendar të ndryshojë plotësisht pamjen e tij. A nuk të duket si një mega evolucion, apo jo? Groudon përfundimtar dhe Kyogre përfundimtar u zhdukën në thellësitë e tokës dhe detit. Paqja u kthye në botë. Njerëzit e mirë e ndërtuan këtë kullë të madhe për të mbajtur gurin e ylberit, që i kishte dhënë Rayquaza mega fuqitë e saj. Por, ata kanë thënë se një meteor do bjerë sërish në këtë vend. një shumë më e madhe se ato që kishin ardhur më parë. Mjaft e madhe sa për të shkatërruar të gjithë botën përgjithmonë. Unë kalova një kohë të gjatë duke menduar se si unë, dikush që zotëron dijen dhe fuqinë, mund të mbroj sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. A, a, a, Dhe kjo na çon në fund të përrallës sonë. Mirë se erdhe në altarin e Dragon Hark. Shfaqja është gati të fillojë. Që kur isha e vogël kisha shumë pasiguri tek vetja, derisa u ndjeva se zemra ime mund të ishte dërrmuar plotësisht prej saj. Gjithmonë i kam drejtuar sytë nga qielli i lartë i pafund. Tani ti e di se çfarë po përpiqem të bëj. Unë synoj të përdor mega evolucionin e çelësit të gurit që kam marrë për të thirrur Rayquaza, në mënyrë që të shkatërroj meteorin e drejtuar tek Hoenn. Nëse më ndodh diçka, të lutem, merre këtë të voglën. Në rregull atëherë, ja ku po shkoj. Rekueza madhështore, dëgjo dëshirën time, më trego fytyrën e vërtetë. Hej, hë pra, të lutem, më trego! Atëherë, a i pafuqi të mjaftueshme je ti? Rekueza? Me sa duket mbrojtësi ynë i madh, Rekueza, të zgjodhi ty. Dhe më ka braktisur. E vetmja që mund ta drejtojë tani je ti. Shko tani, ti duhet ta kapësh. të falenderoj. Tani është koha për detyrën time të fundit. Si mbajtëse Shumë shekuj më parë, njerëzit e qytetit Ekrutik ndërtuan dy kulla, nëntë nivele për secilën, duke u ngritur lart në qiell. Kulla e këmbanave, Ho-Oh qëndroi në majë të kullës së këmbanave, por kulla e instrumenteve ishte streha e legjendarit Lugia. Njerëzit komunikonin me Pokemonët, dhe një miqësi harmonike ishte rritur mes tyre. Deri në një natë fatale, 150 vite më parë, kur kulla ishte në dritën e hënës. Por më pas, pushimi paqësor i Lugias u trazua nga gjëmimi i një stuhie. Stuhia u rrit, qielli u mbush me vetima. Qyteti dridhej nga zhurma e rrufesë, gjithashtu dhe një rrufe e madhe ra dhe më pas goditi kullën. Në majë të kullës ishte e gjitha e mbushur me flakë. Derisa u bë një ferr i fuqishëm. Më pas Lugia përplasi krahët e thirri një erë të fuqishme për të shuar të gjithë zjarrin. Por zjarri ishte një kërcënim që të përhapej edhe në pjesën tjetër të qytetit. Kështu që Lugia bëri thirrje për shi dhe qiejt mbi qytetin Ekrutik u përgjigjën. Shiu luftoi me zjarrin, duke luftuar me flakët, derisa zjarri u shua. E kapërcyer nga shkatërrimi që kishte shkaktuar zjarri, Lugia u largua. E fshehur në thellësitë e oqeanit, duke pritur thirrjen e dikujt me zemër të pastër, përpara se të mund të kthehej në qytetin Ekrutik. Edhe sot e kësaj dite, rënojat e kullës së djegur mbeten aty, si kujtim i asaj që humbi. Dhe çfarë do të jetë sërish? Epo, nëse unë e kap i pari. Unë do e kap i pari. Seriozisht e ke? Ti ke, sulmoj ata tani. Punë e mirë. Jam i sigur se ishte ai Pokemon, por ti e di se nuk jemi të njëjtit trajnerë. Unë do të jem ajo që do e kap. Dreq! Ah, ti nuk je një Pokemon? Mewtwo. Çfarë? Ti e ke kapur atë po thua? Unë isha shumë afër për ta kapur atë. Tani ne duhet të luftojmë. Rikthehu! Tani! Nuk dua t'ia di nga ke ardhur, por më trego Mewtwo! Shkall, Mewtwo! Wow, ti je vërtet i fort. Merri, mund t'i marrësh këto. Pse ti dhe Mewtwo nuk bëheni Pokemonët e mi? E po, mendojini një herë këto. U përpoqa që ta kapja Mewtwo-n, por dikush më pengoi. Më vjen shumë keq, unë nuk mund ta përfundoja Pokédexin. Ndoshta jo, por ti ke ecur mirë. Vetëm shiko Pokémonin tënd. Lidhja që ndani mes njëri tjetrit është e mrekullueshme dhe ti ke gjetur më shumë. Me gjithë këtë database që ke mbledhur, më ke ndihmuar dhe me studimet e mia, dhe ti në anën tënde ke bërë shumë gjëra, dhe tashmë jeni një komunitet shumë i madh. Një botë me ëndrra dhe aventura. Sfida dhe gjëra të pazbuluara. Me trajnerë të ndryshëm dhe një vend me Pokemona. Dhe tani, falë të gjithëve ju, unë më në fund realizova ëndrrat e mia. Pokédexi është kompletuar. Oh, sa e vështirë. Unë jam profesor Roki. Si mund t'ju ndihmoj? Oh, përshëndetje djalosh. Çfarë ishte? Një Pokemon me një trup prej metali? Çfarë zbulimi brilant? Në rregull, mirë, do të flasim sërish bashkë. A e dëgjuat këtë? Pokedexi ende nuk është përfunduar, sepse ka më shumë Pokemona për të kapur. E...